срочные новости из нашего гаража. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything. Кручу, подожди, что рванет. Не крутится. Ой, поехали. Потихонечку, потихонечку продемонстрируй, что у нас все контролируемое. Ну что, чуть-чуть, дай газку капельку. Ну внеси. Э, э, э, Ай, как страшно. Работает. Ну не взорвалось хотя бы. С таким вот приветом из гаража были Витик и Шпунтик. make this in that world that I dream of. Never gonna lose the ones I love. Never gonna lose the ones I love. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that world that I dream включил запись экрана. Сейчас, значит, запись в GoPro. Размотал весь трос. Не видно, к сожалению, пилота. Вот, там еще ехал автобус. Даю преднатяг. Так, выходит крыло. Все вроде хорошо. Взлетел он, думаю, видно. Тут все работает тихо, спокойно. Неудобно мне снимать. Кир, все отлично, уже можно чуть правее. Ага, все, трос в воздухе. хороший. Ну, не прям хороший, но я такой не продвигаюсь, мне даже, по-моему, вот он говорит, что ветер, но действительно у него скорость смотки сейчас буквально вот встала. То есть ветер очень сидит. Вот он там виляет туда-сюда. А, у него ветер получается в сторону. Не знаю, видно его нет, сфокусировалось. Поэтому достаточно неравномерно он летит. Вот, кстати, сейчас я обратил внимание на температуру. И вот у нас мотор написано 20 градусов всего и контроллер 24. Но надо помнить, что на улице минус 7 температура мотора не растет, и это притягивает 60 килограмм. надеюсь, что <laughs> датчик в самом моторе корректный. Я, кстати говоря, взял тепловизор, мы сейчас после затяжки еще снимем лейзером. Экран сам не Кира, отцепка, что-то с тросом произошло. Отцепка. А, он вымотался, ё-моё, тебя сдуло, он вымотался, я что-то и не посмотрел. Илюха, мотай, мотай, мотай быстрее, ну, ляжет за провода. А, повторяю, у меня просто <laughs> не на барабане, его сорвало с барабана. Я что-то пропустил момент, что он уже назад летел, не вперед. Да-да-да, меня прям это, я за машинами, я прям вот на перекрестком сейчас еще на месте проиграл. Ну и что сказать, вот такие вот условия у нас тут сегодня. <laughs> Заболтался, и <laughs> надо было ему раньше сказать отцепляться. Ну хотя, с другой стороны, он там отцепляться-то и не мог, потому что он был над этими деревьями. Ой, ну в общем сейчас будем по снегам ходить. Ну так-то вроде все работает вообще без проблем. А, ну вот температура у нас начинает падать, температура мотора уже 18, то есть скорее всего все подключено нормально. Скорость очень падает. в лучших традициях ваши отзывы о ребятке. А, Во! Директор, как всегда, на высоте. Вот такая лебедка тянет мягенько. Всем рекомендую. лебедки соединяюсь. 35 метров троса. Сейчас вытяну трос, чтобы он ровно лег. Вот она показывает 721 метр у нас до пилота вымотано. Включаю режим подмотка. Сейчас сделаю протяжечку. Можно стартовать. Сейчас она ждет движения 2 метра. Вот она стартует, она здесь два движения и сама сейчас тягу подбавляем. Сводом потихонечку отрывается, пусть вначале тяга слабая. Двинулся, он сам определил, что произошло движение, и сейчас потихоньку его начинал тянуть, и сейчас уже нормально тянет, потому что все видно, все хорошо. <coughs> То есть моя функция нажать стоп, если что-то не так. Больше ничего делать не надо. сейчас провис, если видно. отпустил, можешь разворачиваться или отстегиваться, если термик. По дороге назад не отстегиваешься, если тут отстегиваешься, то в сторону Ищи сейчас этот термик, чтобы через него пройти, только ты через него пройдешь, разворот трек заканчивается. Равнее на лебедку Толик, равнее. Левую. Равнее Толик, иди постоянно. постоянно. Вали работает Нет, не надо, она сматывается автоматически.